在礼拜一的部分，我们会逢到的是天贼日，在当天老师特别提醒各位朋友，务必不要在当天做任何的交易、斡旋，甚至是交车哦。另外，在礼拜二我们会逢到的是难得的宝光天罡日，所以在当天有两件事情务必呢要记得，第一件事情就是在当天尽可能。 不要吃牛肉或者是牛肉汤。另外呢，在当天的晚上，如果您是有佩戴水晶类的开运商品，我们不妨可以透过月光呢，来帮我们的开运商品达到除秽的效果。另外呢，在礼拜三的部分，我们会逢到的是阳公祭，在当天是非常忌讳入宅以及开市的。 所以有在挑日课的朋友，请务必要记得避开这一天哦。再来就是在礼拜四的部分，我们会逢到一个新的节气，也就是在早上的十点五十八分，我们会逢到惊蛰。在当天，同时也会逢到的是非常适合男性朋友的麒麟日。如果你有想要祈求我们的业绩可以一柱长虹的话， 老师会建议呢，我们的朋友啊，荧幕前的朋友，请务必听好喽，务必呢要在午时的时候呢，请务必拿一个红包袋呢，在上面呢写上一柱长虹，然后把它呢卷起来，然后放在你的抽屉的这个下方的最里面。 那请记得哦，这一个这这一个东西呢，务必呢，请尽可能的用一个红红线呢把它捆起来。好，那要捆的时候呢，要要捆七，要捆七圈哦。那尽可能呢不要那个超过这个时辰哦，那我们才可以呢让你的业绩呢紧紧的呢好捆绑在这个时间里面，好不好？ 好，那记得一定要在午时的这个时候做哦，不要偷懒哦，好不好？那再来呢，所以我们要看一下在礼拜五的部分呢，我们会逢到的是天马流财运。那这一天呢，大部分的人一定会觉得，哇，老师，这一天我会不会破财？我跟你讲，在这一天小小的这个破财呢，是可以让你大大的呢。 后面呢会入财的，怎么说呢？在这一天呢，就一定要去小小的做公关，怎么样呢？比如说，我们可以在网络上呢小小的买一些欧米纳给，比如说伴手礼，因为呢现在我们也不方便呢前往的去拜访客人嘛，所以呢我们就直接网络上买一下伴手礼，直接寄到客人那边去了。好，那透过这样子的这样留财呢。 把这个伴手礼寄到客人面前呢，这样子就可以把我们的心意也送到客人面前了。那也可以有把这个呃手腕呢跟礼仪呢都到位哦。好，那再来呢，我们来看一下礼拜六的部分呢，我们会缝到的是当月的月破大号，所以老师会建议在当天集市尽可能是少取的哦。另外在礼拜天的部分呢，会缝到当月的月煞日。 老师建议在当天呢，动土跟动灶的部分呢都是禁忌，所以尽可能是不要去动到的哦。好，另外再来让我们来看一下呢，在本周的运势王又是哪三个生肖的朋友？首先呢，第三名是属蛇的朋友，第二名呢是我们属马的朋友哦，然后再来第一名呢是我们属鸡的朋友。先恭喜上榜的这三个。 生肖的朋友呢，在这个礼拜呢，你们的运势呢，真的是一帆风顺，而且呢，呃，在主持不管是任何的事情，哈，大部分呢都可以让大家呢，诶，非常的愿意呢聆听你的你的话哦。所以呢，只要你们呢愿意呢站出来，大家基本上呢都会非常愿意听你哦。 所以在这个礼拜呢，你只要记得你说的话是非常有分量的。因此，在这个礼拜说任何事情的时候呢，尽可能不要意气用事哦。尤其是属鸡的朋友，因为属鸡的朋友在比较容易会有这个呃好大喜功的一个状况。所以有的时候可能你会多说了太多的东西，那怕后面没有办法呢做得够足哦。所以这个是要注意的。那。 那个属马的朋友也是容有的时候容易犯这样的一个状况哦，所以即便你们的运势是很强的，你们也很想把事情做好、做满、做够面子给大家，但是你不要到最后呢，会变成让自己是一身的包袱在身上，好吗？你是战马，但是呢，不要让自己，呃，变成是包袱累累的，好吗？ 来，再来，让我们来看一下呢。接下来个别的生肖运势，在这一周呢，要留意的状况又有哪些？首先呢，是针对属老鼠的朋友呢，在这个礼拜，老师会建议你要学会祝福，不管是在工作上，或者是在感情上面。呃，如果说呃别人呢比你的状况要来的好，我们要学会去祝福别人，也要学会去呃理解。 那这样子呢，才也代表是说，我们可以去，呃，谅解别人，或者是去体会别人的好。啊，另外呢，老师也会建议呢，属老鼠的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢，是礼拜二跟礼拜三。有的时候学会祝福别人呢，也也会代表是你了解自己有哪里是不足的地方，知道吗？好不好？ 那再来呢，就是下一个生肖呢，是我们属牛的朋友。属牛的朋友呢，在这个礼拜比较容易会是踩到自己的底线，这底线可能就是会让你觉得心情呢不是非常的美丽，又或者是说踩到别人的底线，所以你要特别留意，就是说你自己不要把自己逼得太紧，或者是把别人逼得太紧哦。所以在这两个极端里面呢，自己要拿捏好自己在这个礼拜的分寸是非常重要的哦。 这个礼拜要留意的天数有两天，分别是星期四以及星期天哦。下一个生肖呢是属老虎的朋友，在这个礼拜呢，务必要学会减轻负担。那这个负担来自于你很多事情都想要自己一身扛，可是呢，你根本没有这个能耐呀，又或者是说你的时间根本就不够充裕，你也没有这些闲情雅致，一个人去完成这些所有的操作。一个人的时间一天就只有二十四个小时，就算。 你想要一个人独自完成是不可能的，所以呢，你必须要让一个团队来完成。那这个时候呢，你要减轻负担的状况之下，就是必须要有同才一起来帮助你嘛。那老师就会建议你了，请你要把你的这个 loading 释放出来啊，那就必须要请大家来帮助你了，好吗？好，那属老虎的朋友不要害怕。 请别人帮助你，因为示弱并不代表你自己没有能力，而是你必须要适当的在这个期限内完成事情，才不会拖垮整个团队，也才不会让整个气势呢，或者是让大家觉得是呃你是老鼠屎，理解吗？好，那鼠老虎的朋友在这个礼拜要留意的天数是星期五哦，好不好？ 下一个生肖呢是属兔子的朋友，属兔子的朋友，在这个礼拜，老师建议你要换一个心情。这个心情可能代表是说，如果你觉得你在上个礼拜的心情呢太过的呃嗨了，那这个礼拜你可能要收敛一点，或者是呃这个礼拜太过的保守，那下个礼拜我们要再跳一点。 就是你要尽可能让自己在不同的角色扮演，啊，跳脱一下，或许你可以抓到不同的一个想法，然后也可以融入不同的一个角色扮演，或许你会可以抓到不一样的思维，也可以让自己有不同的一个呃状况的一个的那个思维状况下，你可以呃让自己融入不同的那个角色，好吗？ 那我们这个属兔子的朋友呢，在这个礼拜呢要留意的天数呢是星期六哦。下一个生肖呢是属龙的朋友，属龙的朋友呢，在这个礼拜呢，老师建议你们必须要稍微的改变一下形象，不要老是让人家觉得你老是都是一成不变的哈，那会让人家觉得非常的厌倦哦，因为老师一直要提醒你，呃，要怎么样，要怎么样。 那别人也会非常的烦烦恼，那觉得会，嗯，蛮闷的。那再来就是说，属龙的朋友在这个礼拜呢，要留意的天数呢有两天，分别是星期一啊以及礼拜天。那老师也会建议，就是属龙的朋友呢，你们在这个礼拜呢也要留意一下，就是泌尿道系统哦，尤其就是不要憋尿啊，不然的话呢也容易会有一些坐骨神经的一些问题。呃，尽可能呢就是。 不要过长期的坐哦，有的时候要起来就是走动一下，好不好？那再来下一个生肖呢，就是我们属蛇的朋友。属蛇的朋友呢，在这个礼拜呢，要学会就是解开问题，而不是一直不断的制造问题哦。你可能呢会一直不断的就是纠结在一些过去的问题里面哦，那总是呢没有给自己一个答案哦。那其实是是时候告诉自己该怎么样去。 克服眼前的这些问题了，那这些问题其实都是老问题，你也很清楚该怎么样去解决，只是你不愿意去面对。那老师觉得你该面对喽，好。那属蛇的朋友呢，在这个礼拜要留一天数呢是星期三。那再来就是也会建议你呢，在这个礼拜呢，不妨呢也可以去开运的场所，比如说去书店，随意呢挑一本书，那或许你可以随意翻个几页，或你可以。 找到一两句的金句在里面，或许是对于你的现状或是人生的状态是有所帮助的哦。下一个生肖呢，是我们属马的朋友。属马的朋友在这个礼拜会迎接新的挑战，那这个挑战对你来讲的话，或许是呃必须要面临新的一个改变，或者是新的气化，让你觉得是呃非常有挑战性的。 那老师希望呢，属马的朋友呢，会知道呢，这个挑战呢是可以让你，呃，越战越勇的，好吗？那属马的朋友在这个礼拜并没有特别需要留意的天数。下一个生肖呢，是我们属羊的朋友。属羊的朋友在这个礼拜呢，会接受到格外的关注哦，会蛮多的人呢会对于你有呃蛮多的这个 attention。那你会蛮。 喜心，呃，蛮开心的，因为你会觉得，哎，我接我接受到蛮多大家的这个呃注意啊。那当然呢，受到这样的一个注意的一个状态之下呢，你必须也要好好的给大家一个相对的一个 feedback，好吗？那属羊的朋友呢，在这个礼拜要留意的天数呢，分别是星期三以及星期四。那下一个生肖呢，是我们属猴子的朋友。属猴子的朋友呢，在这个礼拜呢。 要留意的是自我管理的部分，那尤其是在于时间的一个分配呢，还有就是身体健康的一个呃自我管理的部分呢，要特别的留意，尤其是在呃健康方面呢，呃特别容易会有这个倦怠期。那老师会建议，就是属猴子的朋友呢，尽量就是多喝水啊，那可以让身体的部分的代谢呢会更好一些。 那要留意的天数呢是星期六。那下一个生肖呢是属鸡的朋友，属鸡的朋友呢，在这个礼拜呢，你会觉得我踩到商机了。那这个商机呢，真的是呢，呃万不可失哦，必须要呃抓紧时间哦，去的赶紧呢去追哦，才不会呢错失良机哦。那那个属鸡的朋友呢，在这个礼拜并没有特别需要留意的天数哦，但但是呢，就是确实。 时呢，要留意一件事情，就是不要让自己的把自己逼到好睡眠不足哦，那不然这样子可能是会太过伤身了哦。下一个生肖呢，是我们属狗的朋友，属狗的朋友呢，在这个礼拜呢，要谨慎行事，那要留意的天数呢，分别是星期一以及星期五，还有老师会建议属狗的朋友呢，在这个礼拜在跟人沟通交流的时候呢。 尽可能呢，就是，呃，言行呢，就是少说几句啊，因为呢，在这个礼拜呢，容易呢多说多错，那也比较容易会在谈吐间呢，让人家会错意。再来，最后一个生肖呢，是我们属猪的朋友，在这个礼拜容易会面临双重考验。那这样的一个双重考验呢，会来自于人性。 跟现实的一个考验哦，比如说你会面临一个抉择，就是你，你会不晓得我该要，比如说我该去，呃，面面对了这样，我应该去帮这个组员，还是我应该去帮另外一个组员？因为其实两边你都有人情压力，那其实两边你都有能耐帮忙，可是两边的时间都强碰到了，那你该帮谁呢？那类似这样的一个考验会面临。 类似，类似这样的状况，可能在在这个礼拜呢，会常常强碰到。那你就必须呢，要用你的这个呃，你的那个呃，sense 呢去判断，啊，去选择什么才是对的。好，那属猪的朋友呢，记得去权衡一下，什么才是比较 right 的方式哦，好不好？ 接下来，让我们来看一下在当周的感情胜利组又是哪三个生肖的朋友哦。首先呢，第三名呢是我们属兔子的朋友；再来第二名呢是我们属羊的朋友；而第一名呢是我们属猴子的朋友。先恭喜上榜的是三个生肖的朋友。那老师会建议呢，单身的这朋友呢，在社交场合，如果你们碰到了呃志趣相投的话呢，你们可以就是呃尽可能呢。 去追求，那另外呢，呃，也可以改变一下你们过去的这个形象，比如说换一下发型，或者是换一下你们平常的这个穿着的方式，好来吸引那个对方啊。那这样子呢都是非常有效，可以让对方呢，哎，对你有点那个呃格外的那个关注的这个印象的。 那另外呢，就是说老师也会建议呢，就是如果你想要让对方跟你更亲密啊，不妨呢，就是在这个中午的时候呢，主动呢跟对方呢就是联系，然后邀约来个午餐之约，好不好？OK，以上是我们这一周的周报。那喜欢的朋友请务必呢在下方帮老师按下订阅小铃铛、加赞。那我们下周再见喽。 我是金英老师，感谢您的收看，拜拜。